يا طيبة يا داوى العيال اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانا اشتقنا لك والهوى sedang